Despulla't del capitalisme. L'economia social i solidària n'és una alternativa al servei de les persones, basada en la cooperació i el bé comú i regida per principis de transparència i bon govern. Vine i coneix-nos a la segona edició de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya.